Ну, у вас снимает скрытая камера. Можете передать привет своей любимой жене. Да, я попробую. Понял, как одевать? Да. Тебе такого же, он загубляется хорошо. Загубляется в траву? Сейчас отойдем просто отсюда. На, держи. просто в другую сторону, блин. Вот так вот, наверное, как Может, как рыбалка из не прошла. <laughs> А у нас тут рыба, между прочим. А Илюша подсак не разобрал. А как я ее брать сейчас буду? <laughs> Илюша, это кивошка. Подсак. Ну. Давай так, бери. Да переверни ты его, блин. Вот блин. стой, стой, стой. Белюша. Истинный боец. Хорошая сука. Ну так неплохая. Пацанка забрал. О, видишь как? Подожди, сейчас на чипчики достану. Там сейчас это дело запускает. Там у меня в рюкзачке в отделе щипчики стоят. Фу, ну, я подсок разбирать надо. Да, пщуку. Или щукой. Видишь щука, да, кидаешь подсак, и а он сам разбирается. сразу и завесим. Как думаешь, сколько в них? Ну, кило 200. Нет, а дальше крючки, я тебе говорю. Отловки. Ну, Илюша говорит, кило 200 так может ну, я думаю, кило 300, да, типа так. Нет, братан, 2 300. Ух ты! Все видите? Все? Вот. Да, 2 300. Хорошая щучка. Пока ты это сойдет. А? Вот что. Слушай, Катя, не выполнила какой-то у вас утром на рыбалку едет. Хочу ну, болеть. знакомый, не знаю, рыбак, который щукает. А, может, Что, пацан? А, нет. Не очень большая. Такая вот у нас рыбалка сегодня была. Илюха смотрел, как правильно ловить щук. Научил. Да, научил, Саша поймал. Ну, вот что у нас имеется. Ну, немного, но все же есть. 2 300 и 600 граммовая малявочка. Забрал только потому, что пробил ей жабры. Вот. В общем, круто. Сейчас пьем чай, собираем лодку и валим домой. А тут вообще уже лед стал. Я смотрю. Да, он все в льде. Такое дело. <laughs> Да, я на машине не знаю, получится все выехать или нет, но <laughs> она же вся в грязи. Там пробирался, забуксовал, приехали, почва еще так более-менее мороженая была, а Сейчас потеплело, градуса, наверное, 4. Ну вот. И это все превратилось в такую кусю-мусю <laughs> грязную. Блин, кайф, что лодка с колесами. Это очень помогло поднять ее, вывести на снежок, потому что там, ну, сами видите, <laughs> грязи, я ногами там буксовал. <laughs> Если бы на руках несли, наверное, было проблематично, конечно. Ну вот такая рыбалка. Ну, как говорится, зато не с, <laughs> как, не, не с чем, а <laughs> с щучкой. Все равно весело. Все равно давно не виделись, хорошо провели время. Надо <laughs> да, надо будет, надо будет. Ну, в общем, такое короткое видео. Всем пока, подписывайтесь на канал.